Voilà, ce sont les points. Je vais reprendre rapidement hein, pour répéter. C'est votre esprit. Euh, qu'est-ce que vous voulez voir Par exemple, pour un pitch, qu'est-ce que je dis au niveau de la technologie Qu'est-ce que je dis au niveau de l'équipe Qu'est-ce que je dis au niveau du marché euh, Qu'est-ce que je dis au niveau des finances Quels sont les éléments que j'approche Et ça, c'est pour le pitch. le deuxième point, pensez à qui vous avez affaire. Je le reprends, c'est qui l'audience euh, de quoi, ils ont besoin de quoi, quel est, leur, quel est leur agenda, pourquoi ils viennent vous voir là, comment vous allez structurer votre approche, est-ce que euh, vous allez avoir une approche plus logique euh, avec des ingénieurs par exemple, plus, plus émotionnelle avec des commerciaux, c'est à vous de vous adapter et de voir un peu comment vous allez structurer votre communication pour être le plus efficace possible. Vous allez ce qu'on fait, ce qu'on appelle une, une, une stakeholder analysis, c'est une gestion des parties prenantes. Qui sont ces parties prenantes et comment il faut que je m'adresse à ces parties prenantes. Alors vous avez des outils pour ça. Hein, euh, qui sont-ils euh, Quels sont les problèmes qu'ils ont euh, Quels sont leurs besoins actuels Et puis, ben, vous avez des outils qui vous permettent effectivement, en fonction de votre projet, ceux qui, sont, ceux qui financent votre projet, ceux qui font votre projet en interne, et puis ceux qui sont impactés par votre projet, vous pouvez définir leurs problèmes et derrière mettre en place d'accord, tout un système de ce qu'on appelle des éléments de langage pour, euh, pour répondre à ça. Et ça, c'est très important, notamment dans la phase du, pitch qu'on verra, quand vous avez des questions-réponses, c'est très important en fait de savoir qui vous avez en face de vous et quel type de questions ils vont vous poser pour être préparé à y répondre. Alors, savoir un peu comment présenter vos, euh, euh, comment faire vos présentations, pardon, pour justement ce que je vous disais tout à l'heure sur le troisième point, c'est comment vous allez vous assurer que les gens vont retenir ce que vous avez envie qu'ils retiennent en introduction, voilà pourquoi je suis là, voilà ce que je veux faire, en conclusion, voilà ce que je souhaite que vous reteniez. Ça, c'est important. Après, effectivement, vous allez avoir une, lassitude, même si vous essayez de garder le contact, euh, ben, les, personnes vont, un peu, vont un peu baisser en, en, attention. Donc, pensez à être performant au début, à la fin, et pour garder votre auditoire, pensez souvent à agrémenter euh, vos exemples, enfin euh, vos, dires par des exemples personnels. On est de plus en plus, on passe d'un système où on, présentait, on enseignait, à un système où on partage l'expérience. D'accord Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, est important. Pour la, pratique, le quatrième point, il faut vous entraîner, mais il faut vous inspirer de modèles qui, qui, qui, vous épatent et desquels vous pouvez vous rapprocher. N'ayez pas peur, je ne dis pas de copier, mais d'emprunter un certain nombre d'éléments à des, des, euh, des, personnes qui vous impressionnent dans, votre, dans, leur capacité finalement à communiquer. Attention, restez vous-même. Ce n'est pas la peine d'essayer d'être quelqu'un d'autre, parce que rapidement, euh, vous verrez, si vous êtes mis en porte-à-faux, euh, bah, il faut être capable en fait de, revenir à soi-même. Et c'est le meilleur élément, rester soi-même, c'est le meilleur élément en termes de communication pour pouvoir en fait euh, partager cette confiance et que les gens aient confiance en vous. On voit rapidement si vous jouez ou euh, si en fait vous êtes vous-même dans la, dans la communication. Donc la pratique c'est répéter, répéter, répéter. Et puis euh, eh ben, euh c'est finalement voir quels sont les meilleurs éléments à prendre en compte dans sa présentation. Alors, transformer la peur, il y a un certain nombre de, de, de points. Il faut d'abord savoir par quoi on est effrayé. Est-ce que c'est l'incertitude Est-ce que c'est les gens en face Est-ce que c'est moi Quelquefois, vous avez des gens qui, qui n'ont pas l'habitude, parce qu'ils n'ont pas répété, ils ne sont pas habitués à eux-mêmes ou la manière dont les autres les voyaient en fait euh, quand ils parlaient. Donc c'est à vous de, savoir ce qui vous fait peur et c'est à vous en fait par un processus, euh, je veux dire, euh, personnel, et eh ben, de savoir comment vous pouvez gérer cette peur. Si vous avez besoin par exemple d'être, de faire le vide euh, moi, je sais que j'ai besoin de faire le vide, en fait, quand je fais une présentation devant, devant, devant 50 euh, personnes. Et ben, je, dis à mes, je, dis je disais à mes collègues, quand on, quand on, quand on pitchait euh, à Optique je dis, je j'ai pas envie d'être dérangé pendant 5 minutes. Et les gens acceptent. Il suffit de le savoir, il suffit de le dire. D'accord Donc c'est à vous de savoir ce qui vous effraie, et c'est à vous de prendre toutes les mesures, je veux dire, préventives, pour faire en sorte que eh ben, tous les éléments soient les mieux gérés possibles pour que euh, justement, vous arriviez à transformer cette peur et que cette peur, en fait, soit un élément positif. Parce que quand on arrive finalement à gérer sa peur, quand on arrive à la surmonter, et eh ben, ça peut être des éléments positifs pour être plus impactant et plus performant. La perception, on l'a vu, c'est ce que les gens retiennent. Donc n'oubliez pas qu'ils retiennent peu des mots que vous dites hein, sur, le, sur le contenu. Ils retiennent beaucoup plus sur la manière dont vous allez lire, l'intonation, et sur vos gestes, et sur le fait de rester en contact avec eux. Hein, donc l'inténation on voit, le body language, la, localisation, où est-ce que je suis dans la pièce. Je passe un peu rapidement. Euh, ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à faire des pauses, C'est de prendre son temps, c'est d'utiliser un peu les inflexions. Donc tout ça va contribuer finalement à ce que le message passe mieux. Et puis, bah, le body language, c'est finalement la manière dont vous allez vous tenir, euh, la manière dont vous allez bouger ou pas, faire des gestes avec vos mains, et puis le, puis le regard. D'accord Et en fait, ce, qui est important en fait dans ce fait de communication quand vous, allez aller vers l'autre pour le convaincre, si, euh, ce que disait Jacques de Chaban, si vous dites, euh, fait, si vous avez une mauvaise communication de quelque chose que vous faites bien, en fait, les gens vont penser que vous faites mal cette chose. Donc en fait, ça serait dommage, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, dans, notre vie, on, a, on, écoute quelqu'un qui parle bien mais qui a rien à dire, et finalement on se prive d'écouter quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, mais comme il le dit mal, ben, on ne prend, pas le, temps euh, finalement de l'écouter. Et je dirais que ben, c'est un peu la faute des deux, c'est que celui qui euh, dit mal les choses ou qui n'a pas l'habitude doit s'améliorer dans sa communication parce que c'est idiot de ne pas pouvoir partager quelque chose qu'on fait bien, parce qu'on n'a pas pris l'habitude de le dire bien. D'accord Et puis celui qui écoute, eh ben celui qui écoute, il doit peut-être quelquefois aussi aller au-delà des apparences pour se concentrer aussi sur le contenu. Voilà, je vous remercie.